टाढा हुनुपर्छ होइन सोसाइटीबाट सोसाइटीबाट पनि डिस्टर्ब हुनु भएन सोसाइटीलाई आवाज त यसको हामीले त्यति नोइज त यसको पाएको छैनौँ होइन र कस्तो भने तैपनि यसको विभिन्न सोसाइटीबाट हुनुपर्ने कुराहरू सबै अनुगमनहरू भइसक्नुपर्छ यसको अनि त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ अन्डा मगाएर किनभने यो काली यतैबाट किन्न पाइँदैन होइन अनि यसको लागि चाहिँ अब हामीले आफैले अन्डा मगाएर ह्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो ह्याचिङको रिक्सहरू पनि सबै आफैले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि बाहिरबाट धेरै डिस्टेन्सबाट ल्याउँदाखेरि त्यसको ह्याचिङ रेटहरू पनि कम आउने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ अनि त्यसपछि सबै कुराहरू प्रक्रियाहरू पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लगभग धेरै नै टाइम लाग्यो लगभग हामी छ महिना जस्तो त हामी यो प्रोसेसहरू मिलाउनतिर नै हामी दर्ता लगायतका स्वीकृतिमै गयो स्वीकृति लगायतका अनि यो कालिज मगाउनु पर्ने कुराहरू होइन अनि त्यसपछि यसको संरचना बनाउने कुराहरू फेरि बेग्लै छन् फेरि ल्याउन बित्तिकै जथाभावी रूपमा हामीले राख्यो भने पनि यसको मोर्टालिटी रेटलाई हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई उपयुक्त ब्रुडरहरू बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि सुरुको दिनहरूमा यसलाई राम्रोसँग टेम्परेचर दिनुपर्ने हुन्छ होइन जुन पैँतिसदेखि एउटा चालिस डिग्री जुन सेन्टिग्रेड यसको न्यूनतम तापक्रम हुन्छ त्यो हामीले मिलाउनु पर्ने सानो बच्चा हुँदा बच्चा हुँदा अनि क्रमशः यसको चाहिँ ठुलो हुँदै गएपछि यसलाई स्पेस पनि बढी चाहिने अवस्थाहरू हुन्छ जुन सानोमा चाहिँ यसलाई जिरो पोइन्ट फाइभ स्क्वायर फिटको एउटा स्पेस भए पुग्छ भने ठुलो हुँदै गएपछि यसलाई स्पेस बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ एउटा रोमिङ बर्ड हो होइन रोमिङ खालको गेम बर्ड हो यसलाई चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ यसका यावत कुराहरू मिल्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ सुरुवा सुरुवातमा सुरुमा हजुर सुरु गर्दा कन्स्ट्रक्सनको कुरादेखि लिएर यो कागजी कुराहरूदेखि लिएर सबै मिल्नु रेडी भएपछि अनि बल्ल चाहिँ हामी सुरु गर्न सक्छौँ अब यसको अन्डा चाहिँ कसरी पाइँदो रहेछ त्यहाँ चेक चेकमा चाहिँ कसरी पाइँदो रहेछ अब यसको अन्डा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हजुरको जुन <coughs> रेट भनेको है मैले दाम हजुर अब यो दाम चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट त अब यो समथिङको डलरमा आउँदाखेरि त लगभग हामीले सुरुको प्राइस भनेको त तिन चार सय पायौँ होइन नेपाली पैसा हजुर नेपाली पर पर अन्डाको दुई तिन सय पर्ने हजुर त्यहाँ माथि अब फेरि हजुरको यो जुन कार्गोबाट ल्याउनु पर्ने कुराहरू छ होइन अनि बैङ्कको प्रक्रियाहरूको पैसाहरू तिर्नुपर्ने भयो होइन अनि सबै कुराहरू छ अनि त्यसपछि त्यो बाहेक पनि अब सबै ह्याचिङ भन्ने हुँदैन नि त अनि सबै ह्याचिङ नहुँदाखेरि चाहिँ लगभग हामीलाई एउटा चल्लाको नै पन्ध्र सय दुई हजार रेट पर्न आयो अलिक महँगै ह्याच गरिसक्दा कस्तो रेट रह्यो तपाईँको ह्याचिङको जस्तो तपाईँले कति अन्डा राख्दा कति बच्चा निस्क्यो कति ड्यामेज भयो हजुर अब हामीले यस्तो हुँदो रहेछ जुन यो कालिजले जब अन्डा पार्छ उसको सिजनमा माघदेखि यो चैत को बिचमा जुन तिन महिनामा उसले अन्डा पार्छ त्यो अन्डालाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग केयर केयरफुल गरेर केयरफुल भएर चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग ह्याचिङ गराउन पायौँ अलिकति आफ्नै मादतमा बसेर एकदम राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ धेरै दिन त्यसलाई खेर जान नदिने गरेर त्यसको टाइम ल्याप्स धेरै नहुने गरेर गर्न पायौँ भने धेरै हुन्थ्यो होला तर हामीले भनिहाल्यौँ अघि पनि सरकारी यो कामहरूको प्रक्रियाहरू पुरा गर्दा नै हामी लगभग लगभग यो सिजनमा त कालिजै नपाउनु पाउने स्थितिमा पनि हामी कालिजै पाल्न नपाउने स्थितिमा नि पुगिसकेका थियौँ बिचमा होइन तर पनि अब अन्तिम अन्तिम चरणमा चाहिँ हामीले ल ल ल अब सबै कुराहरू तिमीहरूको रहेछ सबै लोकेसनहरू पनि ठिक रहेछ सबै कुराहरूबाट तिमीहरू चाहिँ फिट रहेछौ भन्ने कुराहरू भएपछि हामीले स्वीकृति पाउँदा नै ढिलो भइसकेको थियो कि होइन त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले बाहिरबाट अन्डा मगाउने प्रक्रिया पनि भइरहेको थियो यताबाट सरकारी प्रक्रियाहरू पनि गर्दै थियौँ तर त्यो गर्दा गर्दा पनि हाम्रो अन्डा मगाउने प्रक्रिया नै ढिलो हुन गयो त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चालिस पचास पर्सेन्ट ह्याचिङ हुन्छ होला भन्ने हाम्रो जुन सोचाइ थियो त्यो पनि भएन त्योभन्दा कम हुन्छ होला बिस जति त हुन्छ होला भने त्यो पनि नभएर लास्टमा चाहिँ हामी एकदमै कम दस पर्सेन्ट बाह्र पर्सेन्टको जम्मा पाँच छ सय मात्रै कालिज हाम्रो आएको थियो हामीले पाँच हजार कालिज मगाएको थियो पाँच हजार र पाँच पर्सेन्ट पाँचै पर्सेन्ट त आयो पाँच सय आयो पाँच छ सय त्योभन्दा धेरै पनि आएन त्यसरी चाहिँ हाम्रो ह्याचिङ हुन गएको थियो त्यो उहाँबाट नि चेकबाट डिस्प्याच भएको कति दिनमा तपाईँहरूले यहाँ रिसिभ गर्नुभयो त्यो त हामीले एकदमै उहाँहरूसँग राम्रो सहकार्य गरेर होइन हामीले लगभग उताबाट त टाइममै पुर्याइदियो जुन प्लेनलाई लाग्ने बाहेक होइन एक दिनमै आइपुगेको थियो यहाँ भन्सारमा के भयो कस्तो भन्सारमा पनि खासै अड्केन हामीले अब त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामी काम गरेका थियौँ त्यो भएको हुनाले हामीलाई खासै गाह्रो त भएन त्यहाँबाट पनि हामीले रातौँ रातै अन्डा ल्याएर भोलिपल्टदेखि नै ह्याचिङ गरेर सुरु गरेर काम गर्दा गर्दा पनि अब एउटा कुरा डिस्टेन्स पनि भयो टाढाबाट आउनुपर्ने होइन कुरा भयो अन्डा जस्तो अब एउटा सेन्सिटिभ कुरा भयो होइन टाढाबाट आउनु आएर पनि हो कि होइन र त्यहाँको अब फर्स्ट टाइम मगाएको पनि हो हामीले चेकोस्लोभाकियाबाट जुन अहिले अहिलेसम्म हामीले मगाउनु अगाडि कसैले पनि त्यो देशबाट मगाएको पनि थिएन होइन अब त्यो देशको ह्याचिङै रेट पनि त्यो हुनसक्छ तर पनि अब त्योभन्दा पनि अब अलिकति हाम्रो अनुमानमा चाहिँ के भयो भने पछि हामी साथीहरू बसेर छलफल गर्दा चाहिँ कस्तो कुरा निक्ल्यो भने पक्कै पनि यो ढिला भयो किनभने अब यो सिजनमा उसले चाहिँ दिन अन्डा दिने बित्तिकै हामीले ल्याउनु पाएको भए त राम्रो हुन्थ्यो अब त्यो बिचमा उता कति वेटिङ धेरै भयो वेटिङ नै धेरै भयो उता पनि कति स्टक बस्यो होला अनि फेरि यता आउँदाखेरि पनि अब प्रक्रियाको लागि त अलिकति टाइम लाग्ने नै भयो निश्चय पनि जति चाँडै गर्दा पनि अनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सोचे जस्तो ह्याचिङ भएन तर अब यो फर्स्ट फेजको काम हो होइन अब भनौँ न बिउ बिजनको यो प्यारेन्टल रूपमा हामीले यसलाई हुर्काउनको लागि यो काम हो नि त अनि अबको सिजनमा चाहिँ हामी माघमा चाहिँ जुन माघदेखि उनीहरूले अन्डा दिन्छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग ह्याचिङ गरेर एउटा हाम्रो प्रत्यक्ष एकदम निगरानीमा चाहिँ त्यो काम भएपछि चाहिँ ह्याचिङ रेट चाहिँ धेरै बढ्छ कि भन्ने हामीले अब अनुमान गरेका छौँ जस्तो कुखुराको केसमा के हुन्छ भने सामान्य लोकल कुखुराको कुरा गरौँ पछिल्लो सात दिनको अन्डा चाहिँ उसले सात आठ दिनको अन्डा चाहिँ ह्याचिङमा राख्छ हजुर हजुर जस्तो एक्काइस दिन कुखुराले अन्डा पार्छ मानौँ आइडियल्ली एक्काइसवटा भनौँ न त्यस्तोमा चाहिँ पहिलो सात दिनको अन्डा उसले चाहिँ ह्याचमा राख्दैन पछिल्लो चौध दिनको अन्डा चाहिँ उसले ह्याचमा राख्छ र त्यसको ह्याचिङ रेट राम्रो हुन्छ सामान्य रूपमा एक्काइस दिनभन्दा कटिसकेपछि त्यो जीवभित्र मरेको हुनसक्छ के के हुनसक्छ नि त किनभने त्यो त ह्याच भएको छैन अब यसमा पनि यो त लागु हुन्छ होला अब तपाईँहरूको यो यो जुन सेकेन्ड जेनेरेसनको बच्चाहरू छ नि यो पनि उतैबाट अन्डा ल्याएर बनाएको हो हजुर हजुर सेकेन्ड जेनेरेसन चाहिँ हामीले उताबाटै मगाएर अहिले चाहिँ यो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सबै सेकेन्ड जेनेरेसन हामीले बाहिरबाट मगाएको अन्डाले चाहिँ ह्याचिङ गरेर त्यही चेकबाटै मगाएको चेकबाटै मगाएको यो चाहिँ कस्तो रह्यो त पछिल्लो चाहिँ पछिल्लो चाहिँ पछिल्लो पनि लगभग यसको ह्याचिङ रेट त्यही पुरानै अन्डा भएको भएर यसको ह्याचिङ रेटमा चाहिँ बाह्र पर्सेन्टभन्दा बढी हामीले यसबाट पनि आउन सकेन होइन तर पनि अलिकति हेल्दी हेल्दी चाहिँ यसलाई हामीले यसको मोटालिटी रेटमा चाहिँ अलिकति सुधार आयो जुन चाहिँ हामीले अन्डा नै ल्याएर जुन गरेका थियौँ नि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो टेम्परेचरहरू जम्मै मिलाएर यसको दाना दानापानीहरूको अलिकति आइडिया पनि हामीलाई भइसकेको थियो होइन अनि संरचनाहरू पनि पहिलाभन्दा अलिकति धेरै राम्रो भइसकेको थियो र विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि अहिलेको मोर्टालिटी रेट चाहिँ एकदम राम्रो छ यो जुन सेकेन्ड लटको जुन हामीले बाहिरबाट मगाएको अन्डाको कतिवटा चल्ला काडिएको मध्ये कतिवटा मऱ्यो होला त अन्डा पाँच सात पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट कति मऱ्यो म त्यही तिनदेखि पाँच पर्सेन्ट त मर्छ नै तिन पाँच त मऱ्यो अब कम्पेरिटिभली अरूको सुन्दा र बुझ्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलि कमै छ मर्ने सङ्ख्या किनभने अब हामी आफै चाहिँ तिनजना आफै मिलेर काम गर्छौँ आफ्नै निगरानीमा हामीले कोही पनि नराखेर आफै दिनरात बसेर काम गरिरहेर लगभग लगभग अहिले चाहिँ हाम्रो मोर्टालिटी रेट कमै छ तर हुँदै नगएको पनि होइन कम चाहिँ कमै छ एउटा कुरा त्यो चल्ला चाहिँ ल्याउनु नमिल्दो रहेछ त्यो उठाएर चल्ला चाहिँ हामीले ल्याउन चल्लाको लागि चाहिँ हामीले पहलै गरेका छौँ हामीले चाहिँ अन्डै मगायौँ र हामीले चाहिँ यो सरकारी स्वीकृति पनि यो अन्डा ल्याएर ह्याचिङ गरिदिने पाएका थियौँ सेभेन्टी टू आवर्सभित्र आयो भने त हुन्छ सेभेन्टी टू आवर्स चाहिँ त्यसले अन्डा खाएको हुन्छ क्या तहिलेसम्म चाहिँ त्यो बच्चा तेस्रो साथी चाहिँ को हुन्छ त हजुरको निर्मलको अहिले कारणले गर्दाखेरि ए हुनुहुन्न अहिले हुन्छ यता यसो राख्नु त उहाँलाई यो खाल्टोमा बस्नु नि त लाइट मिल्छ नि तपाईँको न उहाँको चाहिँ फोटोग्राफ्स मात्रै राख्नुपर्ने भयो अर्को साथीको चाहिँ तिनजना भन्दाखेरि हजुर हजुर हामीले त उहाँको त फेसबुकबाट तानु होला नि फेसबुक अहिले लिएर अब हजुरले चाहिँ नि अलिकति कुन आस्पेक्टमा कुरा गरिदिनु पऱ्यो भने अब यसको लगानी यतापट्टि बस्नु यतापट्टि बस्नु लगानी त अब यसमा यो नयाँ नयाँ बिजनेस यसबाट हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा छैन नि पहिलो कुरो त स्वीकृति पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन दोस्रो कुरो अब हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भने हजुरहरूको ह्याचिङ रेटै कम भयो होइन पाँच हजारबाट पाँच सय मात्रै आयो लगभग चार हजार अन्डा त त्यति खेर गयो पैसै गयो एउटाको चाहिँ दुई सय तिन सय पर्दाखेरि चार हजार इन्टु तिन सय भनेको त हजुरको झन् बाह्र पन्ध्र लाख त त्यो अन्डा ड्यामेज भएर गयो अब त्यति बेला पनि मनमुटाउ पनि सम्भावना हुन्छ नि त होइन ए मलाई या चल्ला ल्याएको भए हुन्थ्यो होला है अर्कै काम गरे होला कुखुरा पालेको पन्ध्र लाख कुखुराले पचास लाख कमाइन्थ्यो होला भन्ने पनि हुन्छ होइन सुरुमा लगानी कसरी चाहिँ हामीले जुटायौँ यसमा चाहिँ अनि हामीले आफै कमाएको पैसा छ कि अथवा हामीले ब्याङ्क लोन गऱ्यौँ कि अथवा आफ्नै घर परिवारबाट ब्यालेन्स भएको पैसा प्रयोग गरियो कि जग्गा कसरी लियो होइन यसको अग्रिमेन्ट कतिको लामो समय छ र खास गरिकन यसमा हजुरले कस्तो फ्युचर देख्नु भएको छ जस्तो बिजनेसको कुरा हामीले गरेका छैनौँ उहाँसँग बिजनेस कस्तो छ हालसम्म कतिको यसको रेस्पोन्स कस्तो छ हजुरहरूले बेचेको लगेको मान्छेहरूले होइन यो नेक्स्ट टाइम पनि यो त राम्रो लाग्यो मलाई भनेर फेरि आएको छ कि होइन अब होइन एकपल्ट खाइयो अब टेस्टको लागि यो खासै मलाई फिजिबल लागेन टाइपको छ कि रेस्पोन्स त हुन्छ नि त्यो त मान्छेको फ्रिक्वेन्सीको हिसाबबाट पनि हजुरलाई थाहा हुन्छ एकपल्ट लगेको दुई दुई चारपल्ट आएको छ कि कस्तो छ अब यसबाट के गर्न सकिन्छ र हजुर जस्तै वैदेशिक रोजगारमा बसेको कोही मान्छे नेपाल आउन खोज्छ खास गरी गल्फको मान्छे त उता बस्ने त आधार त हुँदैन अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्तो त छैन त्यहाँ त यहाँ आइ नै हाल्छ भोलि आएपछि उसले पनि नयाँ नयाँ के काम गरौँ भन्ने सोचेकै हुन्छ यङ मान्छेले जहिले नयाँ गर्न खोज्छ संसारकै नियम हो त्यो प्रकृतिकै नियम हो ऊ भोलि आउनसक्छ यो के अरे कालिजमा आउनसक्छ टर्कीमा आउनसक्छ अथवा बोयरमा आउनसक्छ कुनै कुनै हिसाबले आउँछ अथवा कुनै तरकारीमा आउनसक्छ कोही मान्छे यदि यसमा आउन खोज्छ भने तपाईँहरू त यसको त फोर फादर भयो नि त एक किसिमले एम्बासडर जस्तो भयो नि त होइन तपाईँहरूलाई एक डेढ वर्षको अनुभव पनि भयो ती मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले सिकाउनु पर्ने भन्नु पऱ्यो केही भन्यो भने के भन्नु चाहनुहुन्छ यही फेरि फेरि हामी कुरा गरौँ होइन र सुरु चाहिँ यसको अलि अलिकति उहाँले पनि भन्नुभएको छ कन्सेप्ट डिजाइनिङ कसरी गरियो अनि लगानी कसरी गरियो त्यताबाट स्टार्ट गरौँ न अनि पछि बिजनेसमा छिरौँ पछि थपौँला फेरि उहाँसँग कुरा हामी हामी कुरा हल्का यसो यो फेस टु फेस भयो भने चाहिँ भरे सिधा हुन्छ न टिङ्गो आउँछ कि टेलिभिजनमा यो फेरि युट्युबमा इमिडिएटली आउँछ यो टिभीमा आउनुभन्दा अगाडि नै सुरुमा युट्युबमै हजुरहरूसँग सेयर गर्न पाइहालिन्छ यो सायद तिहार पछाडि आइहाल्छ होला है कुमार तिहारमा फुलको गएपछि र दुईवटा तरकारीको इस्यु छ अनि त्यस पछाडि अब यो सिजन पनि हो यो नयाँ विषय पनि हो मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ यो राम्रो पनि छ यो चाहिँ हेर्दा पनि होइन तपाईँले क्लोजहरू एकदम खिच्नु भएको छ नि होइन एउटा एउटा जुदेको पनि खिच्नुपर्छ है होइन बेला जुदेको बेलामा के यो मान्छेहरू विभिन्न खालको रहर हुन्छन् कसैलाई यो पालेर जुदाउने रहर पनि हुन्छ होला जु साँढे जुदाउने हाम्रो पुरानो परम्परा हो नि त बस्नु नमस्ते म आशिष उपाध्याय यही कल्पित वाइल्ड लाइफ एग्रोको संस्थापक मध्येमा हामी पनि म पनि एकजना हुँ मेरो साथी प्रवेशले भर्खर मात्रै मेरो परिचय दिइसक्नुभयो हामी तिनजना मिलेर यो बिजनेस सुरु गरिराखेका छौँ यो कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो प्रवेशसँग हामी म भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म म पनि विदेशमै काम गर्थेँ कतार एयरवेजमा काम गर्थेँ झन्डै झन्डै एघार वर्ष जस्तो काम गरेँ अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब गल्फमा हाम्रो अब जतिसुकै राम्रो जबमा भए पनि फ्युचर भनेर त नेपालमा आइसँग छैन किन भन्दाखेरि जस्तो युरोप अमेरिकामा जस्तो पिआर लिएर बस्ने एउटा ऊ छ यो गल्फमा त्यो सुविधा छैन अहिलेसम्मलाई अनि हाम्रो अब यो हरेक त्यो के भन्छ धार्मिक अनि त्यसपछि यो कारणले पनि त्यहाँ त्यो बस्ने एउटा सिचुएसन आउँदैन रहेछ सजिलो छैन सजिलो छैन अनि तपाईँको अब त्यहाँ बस्ने क्रममा चाहिँ अब सधैँ एउटा केही न केही नयाँ गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मनमा आइरहेको के गर्ने भनेर ठ्याक्कै हामीले यही गर्ने भनेर चाहिँ दिमागमा आइराखेको थिएन अनि अब फेरि त्यो ठाउँ छोड्नलाई पनि अब यहाँ फ्यामिलीहरू चल गरी के भन्छ अलिअलि कमाउने सिलसिलामै थिएँ अब त्यो ठ्याक्कै छोडिहाल्नलाई पनि त्यो आँट नआइरहेको थियो अनि आजभन्दा झन्डै झन्डै दुई वर्ष अगाडि मैले त्यहाँको जब पनि छोडेँ त्यो पनि आँट गरेरै छोडेँ किनभने नेपालमा आएर के गर्छु भन्ने हिसाबले अनि यहाँ आइयो यहाँ आएपछि अब यो इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्नतिर लागि साथीहरूसँग सबैसँग बसेर इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ अब कहाँ जाने त कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने कुराहरू लाग्यो अनि मेरो बाबा पनि एक कृषि फिल्डकै भएको भएर कृषिमा अलिकति म आकर्षित म आफू चाहिँ त्यसमा आकर्षित थिएँ अनि यही क्रममा हाम्रो प्रवेश अनि त्यसपछि निर्मल निर्मल मेरो भाइ पर्छ हामी तिनजना बसेर हामी अब पहिल्यैदेखिको साथी अनि तिनजनामा बसेर अब यस्तो छलफल हुन थाल्यो के गर्ने त त पनि बाहिरबाट आएको म पनि बाहिरबाट आएको हामीले गर्नु त पर्छ कि नयाँ गर्नुपर्छ भने हामीसँग त्यो सल्लाह चाहिँ भइरहेको थियो यही गर्ने भने चाहिँ हामीसँग कन्सेप्ट थिएर निर्मलजी पनि बाहिर जानुभएको थियो उहाँ पनि कोरिया बसेर आउनुभएको दुईजना कोरियाबाट आउनुभएको दुईजना कोरियाबाट आउनुभएको अनि म चाहिँ कतारबाट आएको अनि त्यसपछि अब के गर्ने त भन्ने क्रममा चाहिँ अनि हामीले यही यो पत्र पत्रिकामा चाहिँ यो जुन वाइल्ड उसलाई डोमेस्टिकेटेड गरेर पाल्न पाउने भनेर जुन चाहिँ तपाईँको न्युजहरू आएको थियो छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको जुन रुल्सहरू लागु हुन्छ त्यस्तो छ कि छैन त्यस्तो जति डिमान्ड छ त्यति सप्लाई छ छैन अनि भनेर बुझ्ने क्रममा चाहिँ अब जस्तो पहिलादेखि नै हामीले मान्छेहरूले कालिजहरू चाहिँ चाखेको कालिजको पाखरी पारखीहरू पनि भेट्यौँ तर त्यो सबै इलिगल थियो त्यति बेलासम्म अब चोरी सिकारीबाट गरिराखेका थिए अनि अब हामीले पाल्यौँ भने त्यो सरकारलाई त्यो पनि हामीले ऊ गर्न सक्यौँ न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ अब चोरी सिकारी न्यूनीकरण सँगसँगै हामीले एउटा व्यवसाय पनि गर्न सक्यौँ त्यो हिसाबले के गर्ने त भन्दाखेरि कालिज गर्ने त भनेर हामी तिनजनाले सल्लाह गऱ्यौँ त्यसको स्टडी पनि भयो हामी तिनजना बसेर ल अब कालिजै गर्ने भन्ने एउटा निचोडमा पुग्यौँ त्यसपछि हामी तिनजना बसेर ल अब यसको कानुनी प्रक्रियातिर लागौँ न त भनेर कानुनी प्रक्रियातिर लाग्यो र हामीहरूमध्येमै हामीहरूले अब बिजनेस स्टडी पनि गर्न थाल्यौँ यसको डिमान्ड कस्तो छ जस्तो पहिला पहिला सुत्केरी हुँदाखेरि कालिजको मासु खुवाएर अलिक चाँडै रिकभर गराउनलाई जुन चाहिँ नि पहिला पहिला त्यो ऊ थियो भनेपछि यो चाहिँ पछिसम्म लङ लास्टिङ हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच भयो त्यसपछि अनि अब कालिज त लिएर आउने तर कहाँबाट लिएर आउने एउटा त्यो हामीले त त्यो लिएर आउने ठाउँ पनि बुझ्नु पऱ्यो अब हामीले यहाँ जङ्गलको पाउँछौँ पाउँदैनौँ त्यो सबै कुराहरू त अब खालि मनमा रहर मात्रै जाग्यो कहाँबाट लिएर आउने भन्ने पनि भएन अनि त्यसपछि त्यही क्रममा चाहिँ अब हामीले बुझ्ने क्रममा चाहिँ अब यहाँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारले हामीलाई कालिजको चल्लाहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छैन अनि अब कहाँबाट लिएर आउने त भन्दाखेरि यो विदेशबाटै आयात गर्नु पऱ्यो अब आयात गर्ने क्रममा चाहिँ के आयात गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने हामी त्योतिर लाग्यो के पाउँछ भन्दा पनि सजिलो कुन चाहिँ चाहिँ हुन्छ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको मोडालिटी कम हुने हिसाबले कुन चाहिँ लिएर आउन सकिन्छ त भन्दाखेरि अन्डा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रोसेस पनि सजिलो र त्यसपछि नेपालमा आएर त्यसलाई हामीले ह्याच गर्न पनि सकिने देखिया हुनाले चाहिँ हामी अब अन्डातिर लाग्यौँ अनि त्यसको प्रोसेस गर्दै गयौँ र हामी संरचना पनि बनाउनेतिर लाग्यौँ जबकि यो लिगल भन्ने सबै भइसकेपछि हाम्रो डकुमेन्टेसनहरू सबै भइसकेपछि चाहिँ अब लिएर आउने प्रोसेसतिर लाग्यो त्यो क्रममा अब संरचना हाम्रो जस्तो यो हजुरहरूले जुन चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यो फेन्सिङ गर्नेदेखि लिएर माथि नेटमा नेटिङ गर्ने ती सारा गर्नतिर लाग्यो यो अब त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामीले स्टडी पनि भइराखेको थियो यो कसरी गर्ने जस्तो यहाँ फलामको हामीले वरिपरि फेन्सिङ गरिसकेपछि माथि नेट पनि फलामकै राख्ने कि भन्ने पनि कुरा भयो अनि त्यसपछि अब त्यसमा साइन्टिफिक उयोहरू पनि खोज्न थालियो एउटा त्यो किताब पढ्न थालेपछि त्यो भित्रभित्र जानु मन लाग्दो रहेछ अनि त्यो त्यही क्रममा चाहिँ अब यो नेटहरू माथि नेटहरू राख्दाखेरि जुन जालीहरू राखिन्छ त्यो जालीले चाहिँ माथि उडेर माथि ठोकिएर मर्ने कम उहरू चाहिँ मोर्टालिटीहरू चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हामीले त्यो स्टडी गऱ्यौँ अनि त्यसपछि जाली खोज्नतिर लाग्यौँ अनि त्यही क्रममा अब सरकारी उसबाट अब हामीलाई तपाईँहरूले अन्डा लिएर आउनु पाउने भन्ने जुन चाहिँ नि स्वीकृति पायौँ त्यसपछि बाहिरबाट अन्डा लिएर आउन ता हामी त्यो प्रोसेसमा लाग्यौँ हो अब हामी आफैले यो प्रोसेसमा अलिकति ढिलाइ भएकै हो यो सिजनमा हामीले यो लिएर आउन सकेनौँ त्यसको त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब को कहाँ टुट्यो हामीलाई त्यो विश्लेषण गर्नु पनि छैन तर हामीले आफ्नो रिक्समा यो अन्डा लिएर आयौँ र यहाँ हामीले ह्याच पनि गऱ्यौँ ह्याच गर्ने क्रममा अलिकति कम आएको पनि हो कसरी पर्दो रहेछ ह्याच गर्दा चाहिँ हजुरको पर एक हिसाबले तिर्नुपर्छ कि कसरी तिर्नुपर्छ पर पिसकै हिसाबले गऱ्यौँ हामीले त्यही पाँच दस रुपियाँ कति हामीले तिरेको थियौँ त्यो जस्तो नि हजुरले पाँच हजार एक ह्याचमा हाल्नुभयो हजुर हजुर हजुर पाँच सय चल्ला निस्क्यो भनेपछि पाँच सयको दाम तिर्नु पऱ्यो कि पाँच हजार तिर्नु पऱ्यो भनेपछि त ह्याचिङमा पनि हामीलाई घाटा भयो ह्याचिङमा पनि घाटा भयो अब यस्तो हामीले यी सबै चिजलाई घाटामा चाहिँ ल्याएको छैनौँ किनभने लर्निङ भयो भनौँ महँगो भयो अलिक एउटा के भने यो हाम्रो स्टडी क्रममा छ यो बिजनेसै खासमा भन्यो भने स्टडी क्रममा छ होइन अनि हामीले के भनेको थियौँ भने स्टार्टिङमा हामी तिनजना बस्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लर्निङ पिरियड्स हो यसमा हामीले नाफा हुन्छ भनेर हामीले ठिक लेखेर दिन सक्ने स्थिति छैन त्यो रिक्समा हामीले लगानी गर्दैछौँ होइन त्यो रिक्स हामीले उठाउँछौँ र हामी एउटा स्टेजमा पुगेपछि त्यो नाफामा पनि जान्छौँ भन्ने त्यो क्यालकुलेसन थियो हाम्रो अनि हो अब त्यति बेलामा हाम्रो लस पनि गयो तर पनि हामीले त्यो पढ्ने क्रममा अलिकति इन्भेस्ट गरेको हिसाबले लियौँ त्यसलाई पनि यो हामीले एउटा ज्ञान हासिल गऱ्यौँ अलिक महँगो अलिक महँगो खालको ज्ञान भयो तर ज्ञान हासिल गऱ्यौँ त्यसलाई पनि हामीले पोजिटिभले ल्याएको छौँ अब आउँदा समयमा आउँदा उहरूमा जति पनि हाम्रो मित्रहरू जो यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अलिकति सजेसनहरू पनि दिन सक्ने भयौँ अलिअलि त्यति धेरै त छैन हामीसँग पनि अहिले पनि पनि हामीसँग भएको ज्ञान हामी बाँड्न सक्ने भयो अब यो सिजनमा नल्याउँदाखेरि के हुँदो रहेछ हजुरले पहिलोपल्ट अन्डा कति बेला ल्याउनु हो के महिनामा ल्याउनु हो पहिरो पर्दा भन्दाखेरि त्यही अब तिन चार महिना जस्तो अगाडि हो अब आजको मिति जुन जुलाईतिर तिनीहरू जुन जुलाईको बच्चा हो नि अस्ति जुन जुलाई होइन जुन जुलाईभन्दा अलिक अगाडि होला किनभने अहिले अक्टोबर महिना हो सेप्टेम्बर जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर जुन जुलाईतिरै जुन जुलाईकै हो अस्तिको भनौँ असार साउनतिरको कुरा बुझौँ अब त्यो त्यो जुन चाहिँ लेट भयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो ह्याचिङ कम भयो अनि त्यसपछि तपाईँको प्लेनमा आउँदाखेरि त्यो भाइब्रेसनले त्यसको यकहरू पनि अलिकति हल्लियो विभिन्न फ्याक्टरले गर्दाखेरि त्यो अलिकति ह्याचिङ रेट कम भयो त्यो पनि हामीलाई अब मैले भने मैले पहिला स्टार्टिङमै हामीले बिजनेस गर्ने बेलामा साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो यो चाहिँ हाम्रो लर्निङ बाई डुइङ हो होइन अनि अब जस्तो मेरो साथी प्रवेशले भन्नुभयो हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीहरू राखेका छैनौँ हामी नै कर्मचारीहरू हो हामीले यसको दाना पनि हामी आफै बनाउँछौँ हामीले आफै लिएर आउँछौँ अनि त्यसपछि यसलाई रोग लाग्यो ऊ भयो भने प्राविधिकमा कहाँ पनि हामी आफै जान्छौँ र दाना हाल्ने काम पनि हामी आफै गर्छौँ सबै हामी आफै गरिराखेका छौँ अनि हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्नुको कारण चाहिँ हामीले एकदम नजिकबाट यसलाई हेर्न र बुझ्न पनि पाएको छौँ जस्तो कालिजलाई नजिकबाट हेर्न बुझ्न यसको समस्याहरू के के के के छन् ती सारा चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्न पनि पाएको छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यो कारणले हामीलाई अलिकति राम्रो भएको छ भोलिको दिनहरूमा चाहिँ हामी यसको बारेमा अलिकति राम्रो बुझ्न सक्यौँ कि जान्न सक्यौँ विज्ञ हुँदै जान्छ अब एउटा कुरा यहाँ एउटा मेन वाइल एउटा के देख्यो भने भोलि कालिज पाल्नलाई मान्छेहरू आउँदाखेरि हजुरहरूले यहाँ अन्डा बनाएर यहाँ ह्याच गर्न सक्नुभयो भने त ऊ फ्रान्समा अथवा युरोपको कुनै देशमा त उसले त धाउनु परेन परेन इजिली यहाँ हजुरकोबाट चाहिँ चिक्स लिएर जान पाउने हो होइन त्यो त उसको लागि पनि भयङ्कर ठुलो अपर्च्युनिटी भयो हजुरको त पन्ध्र बिस लाख उसले अन्डामा फुटाएर फाल्ने खालको गर्नु परेन भने हजुरलाई पनि यो लर्निङबाट भोलि चाहिँ यसलाई त भोलि त हामीले पोजिटिभ कुरा राखौँ न ठुलो बिजनेसको रूपमा लाँदाखेरि त हजुरहरूको त यो त एउटा स्रोत केन्द्र जस्तो बन्ने रिसोर्स सेन्टर जस्तो बन्ने सम्भावना पनि रह्यो अनि फेरि त्यस सँगसँगै अब नेपाल सरकारकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारको यहाँको पैसा बाहिर नजानेको यस सबभन्दा हामीसँग रिसोर्स हुन्छ सरकारले हामीसँग समन्वय गर्न सक्ने भयो अथवा हामीले सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने भयो त्यसो गर्ने बित्तिकै जस्तो यहाँ जति पनि किसान हाम्रो यो कालिज पाल्न चाहने हाम्रो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको पैसा फेरि विदेश किन जानु त विदेशमा काम गरेर आउनुभयो फेरि यहाँ कमा विदेशबाट कमाएको पैसा फेरि विदेशै किन पठाउनु त एक्ज्याक्टली होइन यहाँबाट हाम्रो रेभिन्यू आउने भयो नेपाल सरकारलाई पनि रेभिन्यू आउने भयो होइन यो व्यवसाय गर्दाखेरि जति पनि ट्याक्स पेमेन्टहरू हुन्छ जति पनि हुन्छ त्यो नेपाल सरकारको भयो यहाँबाट विदेशी धनी हुनु सट्टा हामी धनी हुने भयो होइन त्यो हिसाबले जाँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ अब अहिलेसम्म त नेपाल सरकार त्यसमा सोच्दैछ हामीले जहाँसम्म इन्फर्मेसन प्राप्त गरेका छौँ नेपाल सरकार चाहिँ अब यो जुन कालिज पालनको लागि अन्डाहरू अथवा चल्लाहरू बेच्नेको बारेमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छलफल हुँदैछ सम्भवतः उहाँहरू पोजिटिभ उसमै आउनुहुन्छ किन यसपालि त जस्तो प्रदेश नम्बर तिन सरकारले फर्स्ट टाइम कालेजको लागि भनेर ग्रान्ट दिने भयो त्यो चाहे त्यो हजुरलाई दियोस् अथवा कसैलाई दियोस् तर नेपालको नेपालीलाई दिने भयो नि त त्यो मतलब गभर्मेन्टले अब यसमा इन्टरभेन्सन सुरु गर्यो गभर्मेन्टले हात हालेपछि त त्यसको ठुलो क्षेत्र हुन्छ नि त अब एउटा कुरा गरौँ सुरुमा हजुरहरूले कति लगानी गर्नुभयो सुरु स्टार्टिङ फेजमा हाम्रो त्यही चल्ला अन्डा अन्डाहरू बेलाउँदाखेरि त्यही चार हजारको त्यस्तै आठ दस लाख रुपियाँ जस्तो लाग्यो होला आठ दस लाख रुपियाँ चल्लाएको थियो अब अहिले जस्तो हजुरकोमा यहाँ हार्ड एन्ड फास्ट हामी काउन्ट गरौँ आठ सय भर एउटा स्ट्यान्डर्ड मानौँ साढे सात सय अथवा साढे आठ सय नौ सय जति भए पनि एउटा आठ सय बर्डलाई मानौँ आठ सय बर्डको अहिले हजुरले कसरी बेच्नुहुन्छ पर पिस पर पिस हामीले पैँतिस सयमा बेचिरहेको छ पैँतिस सयमा हो अब त्यो एउटा हिसाब गरौँ त हजुरले त्यो अब बिजनेसमा त फर्स्ट डे बसेर गफ गर्दाखेरि खाए कफी खाएकोदेखि हजुरहरूको खर्च स्टार्ट भयो नि त होइन त्यही अनुसार कसैले कफी खायो होला कसैले चुरोट खायो होला अथवा कसैले पान खायो होला हिसाब त त्यहाँदेखि स्टार्ट भयो नि होइन आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यो हजुरको आठ सय बर्डले त्यसलाई मेन्टेन गरेको छ कि छैन छैन सर आजको दिन यो यो अहिलेको आजको दिनसम्म हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यो आरसी बोर्डले हाम्रो मेन्टेन गराएको छौँ अब हामीले चाहिँ के एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ भने अब जस्तो हिजो हामीलाई चल्ला किन्दाखेरि दुई तिन सय रुपियाँ जुन चाहिँ अन्डाको पऱ्यो नि अब हाम्रो यो यो जुन चाहिँ नि यो हाम्रो यो हामीसँग जति पनि पोथीहरू छन् त्यसबाट जति चल्ला निक्लिन्छन् त्यो त्यति पर्न आउँदैन अब त्यो जेनेरेसनदेखि हाम्रो अब प्रफिट अथवा हामीले यो हाम्रो लस्टहरू कभर गर्दै जाने हाम्रो चाहिँ सोच हो किन भन्दाखेरि यो हिजो लिएर आउँदाखेरिको चल्ला त हाम्रो चल्ला नै दुई हजार पच्चिस सय पऱ्यो पच्चिस सय एउटा परेको चल्लाले दाना खाँदाखेरि तिन हजार पऱ्यो होइन तिन हजार पैँतिस सय पऱ्यो अब हामीले पैँतिस सयमा किनेर पैँतिस सयमा बेचेर त्यसमा केही पनि नाफा भएन होइन अब अहिलेको त्यो कभर गर्ने भने चाहिँ हामीले पनि त्यति यो सुरु गर्दाखेरि नै यो बेलामै हामी कभर गर्छौँ भन्ने होइन हाम्रो त यो लङ टर्मको बिजनेस हो अनि भोलि गएर अब हामी यही गर्दाखेरि चाहिँ अब यसबाट निक्लेको जुन चाहिँ चल्ला छ नि अब त्यो हामीलाई फोस्योर उहाँबाट <clears throat> लिएर आएको जति पर पच्चिस सय रुपियाँ पर्न आउँदैन किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको टेक केयर गर्ने हामी आफै छौँ अनि त्यसपछि जुन फ्लाइटमा आउँदाखेरि जुन भाइब्रेसन भएको थियो त्यसको यकहरू बिग्रेको थियो त्यो चिज हुँदैन अनि तपाईँको हामीले यसको टाइम फ्रेम जुन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ शङ्का गरेका थियौँ लामो समयसम्म अन्डा राखियो कि भन्ने शङ्का थियो त्यो शङ्का यहाँ हुँदैन किनभने हामी आफ्नो मोनिटरमा तपाईँको सात दिनभन्दा बढी राख्दैनौँ हामीले यसको अन्डालाई स्टोर गर्दैनौँ त्यो सबै फ्याक्टरहरूले हामीलाई समयले साथ दिएको खण्डमा हामीले त्यो सबै गरेर जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा जुन चाहिँ लागत लागेको थियो नि त्यो चाहिँ कभर गर्नलाई हामी सुरु हामी त्यो बाटोतिर चाहिँ लाग्छौँ सेकेन्ड जेनेरेसनको जुन बच्चाहरू छ नि चिक्सहरू हजुर यसको पनि हजुरको प्राइस चाहिँ यी फर्स्ट जेनेरेसनको जतिकै महँगो पऱ्यो कि अलिक सस्तो पऱ्यो अब फर्स्ट इयर अब सेकेन्ड जेनेरेसन अलिकति सस्तो पर्न आयो किनभने सेकेन्ड जेनेरेसन हुने बित्तिकै हामी जुन फर्स्ट जेनेरेसनमा जुन चाहिँ घाटा बेहोरेको थियो नि जस्तो त्यसको मोडालिटी कतिपय कुराहरू थाहा नभएर हामीलाई त्यो मऱ्यो अब त्यति बेलामा मऱ्यो मऱ्यो यस्तो भएर मऱ्यो भन्ने भयो अब कतिसम्म हुँदो रहेछ भने यिनीहरू जुत्न थालेपछि हामीले घाँस हालिन्छौँ घाँस खाएर घाँस अड्केर पनि मर्दो रहेछ पहिलोचोटि हामीलाई थाहा भएन मऱ्यो घाँस अड्केर मऱ्यो सेकेन्डचोटि हामीले त्यो मर्न दिएनौँ त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि सेकेन्डचोटिको चाहिँ हाम्रो कस्ट अलिकति पुरै त कम भएन अलिकति मिनिमाइज भयो किन भन्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ हामी आफै पनि अलिकति विज्ञ भयो त्यति धेरै विज्ञ त होइन तर यो पहिलाको एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामीलाई विज्ञ बनायो पहिलाको के भएर मर्यो किन मर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्डमा हामीले सकेसम्म त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कोसिस गऱ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ पहिलाको थियो त्योभन्दा सेकेन्डको चाहिँ अलिकति हाम्रो राम्रो निस्क्यो राम्रो निस्क्यो अब अहिले भनौँ न हजुरहरूको यो चार महिनाको भयो यो बर्डहरू चार अथवा पाँच यो मासुको लागि चाहिँ कति महिनामा तयार हुन्छ कस्तो बुझ्नु भएको छ मासुको लागि तपाईँको छ महिना वयस्क हुनको लागि यिनीहरूको छ महिना लाग्छ छ महिनामा चाहिँ तपाईँको मासु प्रयोजनको लागि बेच्न सकिने भयो अनि यसको फुल पार्नको लागि त्यही आठ महिना जस्तो लाग्छ आठ महिनाको अन्तरालपछि चाहिँ बल्ल यिनीहरूले अन्डा दिन सुरु गर्छ कति अन्डा दिँदो रहेछ एउटाले त्यस्तो केही बुझ्नु भएको छ अब बुझ्ने भने अब हामीले नेटहरूमा सफल गर्दाखेरि त्यही चालिसवटासम्म एउटाले अन्डा दिँदो रहेछ per year per year per year चाहिँ चालिसवटा दिन्छ अनि नर्मली अब मेरो कन्ट्याक्टमा रहनुभएको जति पनि विदेशी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले फिडब्याक पठाएअनुसार चाहिँ यसको ह्याचिङ रेट चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट छ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभयो चालिसवटाको पैँतिसवटा बच्चा निस्किने भयो पाँचवटा मऱ्यो तिसवटा आयो भनौँ त्यो त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेका छौँ भनेपछि नेक्स्ट इयर त हजुरको दुई तिन हजार चल्ला निस्किन्छ हजुर दुई तिन दुई तिन हजार चल्ला निस्किन्छ फर्स्ट टाइमको चल्ला त हजुरले बेच्न पाउनुहुन्न होला आफ्नै कन्ज्युम गर्नुहुन्छ होला त्यस पछाडि त आखिर व्यावसायिक रूपमा बेच्ने नै कुरा भयो नेपाल सरकारले हामीलाई स्वीकृति दिएको खण्डमा बेच्छ होइन केही न केही त होला जस्तो अहिले ग्रान्ट दियो भनेको मतलब अब त्यसलाई अलिकति कभरेज अलिकति वाइड बनाउने त जाला नि त जानु किनभने यो क्षेत्रमा मानिसहरू हामीले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको अनुसार चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिक बढी छ अब जस्तो म कहाँ पनि आइराख्नुहुन्छ साथीहरू आइराख्नुहुन्छ म पनि काली पालन गर्नलाई इन्ट्रेस्टेड हो तपाईँहरूले मलाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको वातावरणहरू चाहिन्छ भनेर उहाँहरूको आउने क्रम चाहिँ बढ्दो छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसप्रति चाहिँ अबको युवाहरूको आकर्षण अलिकति बढी छ आकर्षण बढी भएपछि मानिसहरूले अब त्यो अप्सनल अप्सन खोज्छन् जस्तो त्यसलाई पाल्नको लागि कहाँबाट लिएर आउने कसरी लिएर आउने होइन अब सरकारले स्वीकृति दिएको खण्डमा चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ रा सहजीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ राज्यमा अब एउटा कुरा गरौँ यो नयाँ कुरा भयो हजुर यसमा प्राविधिक सहयोग रोग रोगसोकको यस्तो समस्या हुनसक्छ नि त्यो प्राविधिक सहयोग चाहिँ कसरी आफै डाक्टरहरूसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ कि सरकारले गराएको छ कि कसरी गर्नुभएको छ यो अहिलेसम्म हामी सरकारको त अब उहाँहरूसँग त छैन हाम्रो खै ऊ पनि किनभने उहाँ हामी पनि आफै हाम्रो आफ्नै कमजोरी होला त्यो अनि डक्टर भने भेटेरियन हाम्रो अङ्कलहरू होइसिन्छ उहाँले हामीलाई यो प्राविधिक उसमा चाहिँ हेल्प गर्नुभएको छ अब यसकै विज्ञ भने चाहिँ हाम्रो हामीले कोही पनि भेटेनौँ नेपालमा यसको त विज्ञ छैन होला किनभने यो पढाइ नै भएको छैन पढाइ नै अब वाइल्ड लाइफ भयो चराको बारेमा स्टडी गर्नेहरू हुनुहुन्छ जस्तो कुखुराको बारेमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब सजेसन दिँदाखेरि पनि कुखुराकै खालको निक्लिन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूको किनभने यो पनि एउटा चराइ हो त्यसै भएर हामी कम्पेरिटिभली हेरेर अब सबै मैले भनिहालेँ लर्निङ बाई डुइङ भनेर भने जस्तो सिक्दै पनि गइरहेछौँ हामीले जति पनि अब समस्या आएर जति पनि त्यसको समाधान गऱ्यौँ त्यसको टिपोर्ट बनाउँछौँ अनि त्यसपछि कुन औषधि युज गऱ्यौँ त्यसको पनि टिपोट बनाउँछौँ त्यो टिपोर्डहरू बनाएर अनि आफैले अब त्यसैले कम्पेरिटिभली कति हाम्रो न्यूनीकरण भयो त समस्या त आयो थियो जस्तो ठुङ्नी समस्या आयो क्याल्सियम बढाइदिए भन्नुभयो होइन अब क्याल्सियम बढाएपछि त्यसको न्यूनीकरण कति भयो त त्यो चाहिँ हामी तुलनात्मक हिसाबमा हेर्छौँ र हामीले डक्टरसँग सल्लाह पनि ल्याएको छौँ र हामीले तुलनात्मक हिसाबले आफ्नो हिसाबले त्यसको उपचार पनि गरिरहेका छौँ आज चाहिँ हजुरको अब अहिले त कालिज पाल्ने कालिज पाल्नेको कम्युनिकेसन पनि हुन्छ होला हजुर हाम्रोमा यसरी हजुरहरू जस्तो लिगली दर्ता गरेर कालिज पाल्नेको सङ्ख्या कति होला अब लिगल्ली अब हामीले अब कसैको पनि अब ऊ त हेर्न गएनौँ होइन अब जति पनि हामीले भेट्यौँ सबैजना लिगल्ली नै भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन अब हाम्रो सम्पर्कमा कतिजना आउनुभयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग जस्तै त्यस्तै चार पाँचवटा फर्महरू चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभयो उहाँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ र हामी यही विषय के भन्छ एउटै बिजनेसमा लागेका छौँ हामी पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर आउनेहरू चाहिँ हाम्रो तिन चारजना हुनुहुन्छ तर अब उहाँहरूको लिगलाइजेसन चाहिँ अब मैले त्यो हेर्ने निकायलाई थाहा होला मैले सोधिएन पनि हजुर उहाँहरूले चाहिँ कसरी बेच्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ हजुरले कस्तो पाउनुभयो अब उहाँहरूको ह्याचिङ रेट कस्तो भयो बेच्ने नै भने त अब ह्याचिङ भने अब जुन अब हामीले न्युजमा मात्रै पढ्यो हजुरहरूले पनि न्युजमा त पढ्नु नै भएको होला कसै कसैको फिफ्टी पर्सेन्ट पनि आयो भन्ने सुनियो कसै कसैको त्यही फोर्टिन फिफ्टिन पर्सेन्ट आयो भन्ने पनि सुनियो त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम कमै आएको जति उहाँहरूले भन्नुभयो त्योभन्दा हाम्रो कमै आएको हो आजको दिनसम्म हजुरको यो फार्मको कस्ट भनौँ न यो फार्मको मूल्य अहिले कति पुग्यो त अब यो फार्मको हामीले जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तै फर्स्ट डेदेखिको हाम्रो सबै क्यालकुलेसन गर्ने हो भने त झन्डै झन्डै चालिस पैँतालिसभन्दा माथि पुग्यो होला झन्डै पैँतालिस लाखभन्दा माथि पुग्यो होला किनभने यसको संरचना बनाउनेदेखि लिएर बुडर हाउस तपाईँको प्यान हाउस सबै गर्दाखेरि तर अब हाम्रो ती सबै त एसिडमा गनिने भयो त्यो त एसिड नै भनेको एसिडमै गनिने भयो एसिड तर अब यो लिक्विड भने जस्तो हामीले चल्लाहरू निकाल्दा यस्तो गर्दाको खर्च चाहिँ त्यही तपाईँको दसदेखि पन्ध्र हजार पन्ध्र लाखसम्मको पुग्यो अहिलेसम्म तपाईँहरूले ऋण लिनुभएको छ कि कसरी मेन्टेन गर्नु अब ऋण नै चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ अब जस्तो मलाई मेरो ड्याडीले पनि हेल्प गरिराख्नु भएको छ म पनि विदेश बस्ने क्रममा अलिअलि ऊ थियो त्यसैबाट पनि सुरु गऱ्यौँ अनि जस्तो मेरो साथीहरूले पनि उहाँहरूले पनि पहिला त आफूसँग जति थियो त्यो नै गर्नुभयो तर कुनै पनि अब ब्याङ्कमा गएर अहिलेसम्म हामीले यो फर्मको लागि भनेर ऋण चाहिँ लिएको छैन तपाईँहरूको अब हुन त अब तपाईँहरूको आन्तरिक समझदारी होला अब त्यो सबै त हामीलाई चाहिएन तर तपाईँहरूको पार्टनरसिपको रेसियो कस्तो छ इक्वेल सेयर एकदम इक्वल सेयरमा छौँ हामी तिनैजना हामी तिनैजना यो फिल्डमा हामी तिनैजना एकदमै उति नै खटिया छौँ होइन अब आजसम्म त रिटर्न भएको छैन रिटर्न हुँदाखेरि पनि हामीले उति नै बराबर रेसियोमा हामी जाने भन्ने कुरा छौँ लस्ट प्रफिट एन्ड लस्ट हामी बराबर बाँड्छौँ भनेर नै हामीले तिनजनाले यो हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म हाम्रो कन्ट्याक्ट पनि त्यसै अनुसार छ अब जस्तै भनौँ नेक्स्ट इयरको नेक्स्ट इयरको बर्ड्समा तपाईँहरूलाई नाफा हुन्छ भन्ने नि तपाईँहरूको क्यालकुलेसन होला अब एज अ बिजनेस अब हामीले बिजनेस सुरु गरिसकेपछि प्रफिट फोसियो हामीले क्यालकुलेसन भन्ने प्रफिटै हो गर्नै पर्यो होइन नत्र बिजनेस म लस्टमा जान्छु भनेर त कसैले पनि गर्दैन गर्ने कुरै भएन यही बेलाको हामीले क्यालकुलेसन पनि जस्तो चार हजार अन्डा ल्याउँदाखेरि हामी प्रफिटकै क्यालकुलेसन गरेर गरे हो तर अनफर्चुनेटली हामी we were not able to meet that ऊ भन्छ अब नेक्स्ट इयरको लागि पनि हामीले क्यालकुलेसन चाहिँ प्रफिटकै गरेका छौँ प्रफिट भन्दा नि हामीले यो हाम्रो लागत चाहिँ अलिकति हामीलाई राहत होला कि भन्ने हाम्रो क्यालकुलेसन छ जुन चाहिँ हामीले यो कन्स्ट्रक्सनमा लागत जति पनि गऱ्यौँ नि प्रफिटमै त नजाला तर पनि हाम्रो लागतमा केही मात्रामा हाम्रो तपाईँको रिटर्न आयो भने अनि हामीलाई यो काम गर्नलाई अझै के भन्छ एउटा ऊर्जा थपिन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ अब जस्तो यहाँहरूले प्रदेश सरकारसँग पनि ग्रान्ट रिक्वेस्ट गर्नुभएको होला उसले पनि मागेको छ आवेदन दिनुभयो होला ल मानौँ तपाईँहरूलाई पऱ्यो अप्टिमम पच्चिस लाख छ पच्चिस लाख पऱ्यो भने अब हजुरको फर्दर यसमा के कार्यक्रम छ त अब कस्तो भने अब हामी चाहिँ यो बिजनेसलाई नै एक्सटेन्ड गर्ने हाम्रो आफ्नो तिनजनाको सल्लाह चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छ बिजनेसलाई एक्स एक्सटेन्ड गर्ने क्रममा चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि जस्तो हामीले हाचरी आफ्नो सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो प्लानिङ छ हाचरी अहिलेसम्म हामीले सेकेन्ड पर्सनलाई दिएको थियौँ अब हामी आफै सुरु गर्छौँ यो सेकेन्ड फेजमा छ अनि त्यसपछि जति पनि अब दानाहरू बाहिरबाट हामीले कच्चा पदार्थ जुन चाहिँ नि गरिरहेको थियौँ अब कच्चा पदार्थ मात्रै गरेर अब हामी दानाको मिल पनि आफै गर्ने कि त्यसो गरेपछि कस्तो भयो त भन्दाखेरि जुन हामीलाई बजारबाट दाना लिएर आउँदाखेरि दाना सँगसँगै आउने सङ्क्रमणहरू पनि जुन रिक्स थियो नि त्यसलाई मिनिमाइज पनि भयो अनि बिजनेसलाई पुस पनि गर्न पाइयो अनि त्यो सँगसँगै अब तपाईँको हामी फर्दरमा चाहिँ अब हामी यस यससँग रिलेटेड जति पनि रेस्टुरेन्टहरू छ त्यो पनि हाम्रो बसेर सल्लाह हुँदैछ जस्तो रेस्टुरेन्ट खोल्ने कि चेन चेन खोल्ने ठाउँ चेन खोल्ने ठाउँ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर अर्को ठाउँमा हामी एक्सटेन्ड गर्ने कि अब यो चाहिँ हाम्रो स्टडीको क्रममा छ यदि हाम्रो लगानी जुन चाहिँ नि छ नि त्यसलाई अलिकति मात्रै पनि हाम्रो यो नेक्स्ट इयरको उसले पुस गऱ्यो भने हामी एक्सटे एक्सटेन्डमा जाने कि भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म यही गर्ने भनेर अब दाना र तपाईँको यो ऊ चाहिँ गरिन्छ नै किनभने यो हाम्रो अहिलेको यो रिक्सलाई मिनिमाइज गर्नलाई पनि त्यो गर्नै पर्छ किनभने जबसम्म कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै विज्ञ नहुनेसम्म त्यसको रिटर्न राम्रोसँग आउँदैन त्यो विज्ञ हुनको लागि सेकेन्ड पर्सनमा आत्मनिर्भर हुने कि आफै आत्मनिर्भर हुने त्यो भयो अब त्यसै त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब यो जुन चाहिँ नि ह्याचिङको अन्डाको पनि आफै आत्मनिर्भर हुने कि भन्ने हाम्रो हाम्रो के भन्छ मिटिङको चाहिँ हाम्रो ऊ छ अनि त्यसपछि जुन चाहिँ नि अब बिजनेसमा देखिएका रिक्सहरू जस्तो बाहिरबाट दाना ल्याउँदाखेरि जुन चाहिँ नि सङ्क्रमणहरू आउने सक्ने उहरूलाई सकेसम्म हामीले मिनिमाइज गर्ने कसरी त भन्दाखेरि बाहिरबाट दानै नलिएर हामी आफै बनाउने कच्चा पदार्थ हामी आफै ल्याउने र हामी आफै बनाउने भन्ने हिसाबले त्यो कच्चा पदार्थ पनि हामी आफै गरेर हामी त्यो पनि जान आँटेछौँ अनि त्यो सँगसँगै अब बिजनेसलाई बुस्ट कसरी गर्ने त हाम्रो मार्केटमा कस्तो छ अब कसरी जाने त भन्दाखेरि हामी आफै पनि किन रेस्टुरेन्ट नसु सुरु नगर्ने सेकेन्ड सेकेन्ड पर्सनको डिपेन्डेन्ट भन्दा हामी आफैले पनि त रेस्टुरेन्ट सुरु गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले पुस गर्न सक्छौँ हाम्रो बिजनेसलाई भने त्यो हिसाबमा हामी गइरहेका छौँ अबको अब त्यसमा पनि एउटा अर्को फेरि के रह्यो भने गभर्मेन्टले हजुरलाई सब्सिडाइज ग्रान्ट दिँदाखेरि त्यसलाई म्याचिङ ग्रान्ड भन्छ कि त म्याच गर्ने बाँकी पैसा जस्तो हजुरले पच्चिस लाख रुपियाँ गभर्मेन्टबाट पाउनु भने हजुरको पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस तिस लाखसम्म खर्च हुन्छ अब अहिलेसम्म त हजुरहरूले आफ्नै पकेटबाट खर्च गर्नुभएको रहेछ अब फर्दर फेरि त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने के छ त हजुरसँग स्टक मनी छ कि ब्याङ्क अहिले त सस्तो ब्याचमा चाहिँ लोन पनि दिन्छ गभर्मेन्टले त्यतातिर सोध्नु छ कि अबको अबको हाम्रो त्यो उसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब बिजनेस त स्टे अब हामी यो क्षेत्रमा लागिसक्यौँ अब हामी छोड्नेवाला त छैनौँ अब हामीले चाहिँ के अहिलेसम्मलाई अब हाम्रो आफ्नो आर्थिक उसले भ्याउँदै पनि गयो र हामी गर्दै पनि गयो अब अबको हाम्रो ऊ भने चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ अब ब्याङ्कहरूको उहरू पनि हामीसँग आउनु भएको छ अब उहाँहरूसँग हामीले सहकार्य पनि गरिरहेका उहाँहरूसँग एक दुई चरणको छलफल पनि भयो महँगोवाला लोन कि कृषि लोनको कृषि लोनको बारेमा के ब्याङ्कले अप्रोच गरेको छ हजुरहरूको हामीसँग कृषि विकास ब्याङ्क पनि आउनु भएको थियो अनि त्यसपछि सानिमा ब्याङ्क दुई चारवटा ब्याङ्कहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ एप्रोच गर्नुभएको थियो यहीँ आएर तपाईँहरूको नयाँ खालको बिजनेस रहेछ हाम्रो पनि यसमा अलिकति ऊ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि हामीले उहाँहरूसँग बुझ्यौँ पनि अनि अहिले अब लोनको बारेमा हामी आफैले पनि त्यो डिसिजन त्यो दसैँको टाइममा भयो अनि त्यो प्रोसेसमा अलिकति रोकियो पनि अब युएस पछिको फर्दर प्रोसेस चाहिँ हामीले लोन पनि मा पनि जानलाई भनेर हामी त्यसतर्फ पनि गइरहेको विचार गर्नु हजुर